हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जो क्वेश्चन uh, हमारे सामने आया है वो आपको भी जरूर सीखना चाहिए यहाँ पर देखिए ये लीब्रा कैल्क ओपन किया है मैंने अब यहाँ पर समस्या क्या है कि सवाल ऐसे पूछा जाता है अगर आपको दे दिया जाए तो आप आंसर क्या देंगे ये सवाल उठता है तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा टेन ठीक है और यहाँ पे लिखा प्लस टू इन टू यहाँ पे लिख दिया थ्री ठीक है अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा आई होप कि आप 36 कहेंगे ठीक है लेकिन यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 16 ठीक है क्यों 16 आएगा क्योंकि हमारा एक्सेल पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड करेगा तो यहां पर जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां पे 16 रिजल्ट बनता है आप देख सकते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रूल बोर्ड मास में लागू होता है कुछ उसी तरह का रूल यहां भी लागू होगा ध्यान दीजिएगा आपको हिंदी में सिखाया गया होगा काकू पहले काटिए ता पीछे दो भार उड़ा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए तो बस वही नियम यहां पर भी लागू होगा अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं four into two minus three divided by यहाँ पर लिखा डिवाइडेड बाई अपॉन कर दिया थ्री ठीक है तो अभी इस कंडीशन में ये जो सवाल है आपके सामने इसका आंसर क्या आना चाहिए तो कुछ लोग ऐसे करते हैं फोर इंटू टू एट हो जाएगा एट में से थ्री माइनस करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं फिर रिजल्ट आता है नहीं ऐसा नहीं होगा पहले डिवाइड होगा थ्री अपॉन थ्री क्या होगा यहाँ माइनस वन आ जाएगा अब यहाँ फोर इंटू टू एट आ जाएगा और फिर माइनस वन होगा तो सेवन आएगा तो यहां पे इज इक्वल टू लगा लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आपको सेवन मिलेगा तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है आई होप की बात समझ में आई होगी